देखो ऐसा नहीं होता है देखो ये ये कमेंट तो हो जाएगा लेकिन कमेंट कैसे होगा जैसे मान लो ये लिखना है ना यहां पर मान लो मैंने लिख दिया use dict data type dict data type तो ये लिख दिया तो ये कमेंट हो जाएगा ठीक है ये कमेंट है ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा अब इसको ऐसा थोड़ी ना कि रन करवाओगे तो रन नहीं होगा प्रोग्राम तो रन ही होगा प्रोग्राम चलेगा इसको सेव करो प्रोग्राम चलेगा क्यों नहीं तो प्रोग्राम चलेगा प्रिंट भी होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब अगर चाहते हो कि ये पूरा पोर्शन प्रिंट ही ना हो तो इसके लिए सबसे पहले जाकर के यहां हैश लगा दो तो अब ये प्रिंट ही नहीं होगा अब जब इसको प्रिंट करवाने जाओगे तो एरर आ जाएगा ठीक है ना समझ में आ रहा है कि नहीं ये एरर आ जाएगा लेकिन अब यहां पर है तो यहां पर अगर मैं कुछ लिख देता हूं लिस्ट ये लिख दिया हमने ठीक है एंटर प्रेस किया अब देखो जैसे ही एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पोर्शन जो है अब जो ये प्रिंटेबल नहीं था जैसे अगर मैंने इसको बैक स्पेस की प्रेस किया देखो जैसे इसको यहां पर लेके जाएंगे तो ये जो कोडिंग है हमारी वो भी कमेंट हो जाती है ठीक है अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये दूसरी लाइन हो गई तो ये कमेंट नहीं होगी अच्छा ये जो लिखा हुआ है this is my own list तो ये प्रिंट होकर नहीं आएगा क्योंकि यही तो कमेंट है तो कमेंट बहुत ध्यान से समझना ये ये इसका कोई अर्थ नहीं है आपने ये लिख दिया इसका कोई अर्थ नहीं बनता है आप किसी पोर्शन को समझाने के लिए कमेंट का प्रयोग करते हैं कि ये है क्या ठीक है जैसे मान लो ये है तो यहां पर प्रिंट हम क्यों प्रयोग करते हैं प्रिंट हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं to print the program to print your program ये लिख दिया मैंने तो ये लिखेंगे तो ये प्रिंट थोड़ी ना होगा ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है जो आपका कमेंट होता है वो प्रिंट नहीं होता है अब इसको मैं अगर रन करवाता हूं तो कमेंट थोड़ी ना प्रिंट होगा ठीक है लेकिन देखने वाले को जब ये कोडिंग कोई देखेगा तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ इसको देखने के बाद उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ प्रिंट जो है प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है ठीक है ना तो इस तरह से कमेंट लगा सकते हो तो कमेंट में गलती मत करना गलती कर दोगे तो प्रोग्राम प्रोग्राम चलेगा नहीं और प्रोग्राम गलत हो जाएगा तो नंबर नहीं पाओगे ये बात याद रखना है ना